francos. Take it easy playing DJ con mi brother Jojo Otro no llegar al Yayo por culpa del Yeyo Por la mitad de mis colegas se han hecho camellos Y la saliva no pega, por eso pa' aquí no hay ah, sello Jugando al pilla pilla, nada más cobrar Esa mierda me mataba, ya no podía te diré que lo guapo, Que nos gustan todas las choches y somos con los sol Lo bonito del gin tonic sin los son los pasos Tengo panas en el cora que primos se han quedado Otros que casi se han ido y otros no se han dejado Me gustamos mucho el techno tarné Como yeyo yo con la ya ya ya No quiero llegar a viejo tú lo sabes Ya como rico cuando baja tarde Ponte a fila el pico Villalobos chicos filtro rico, te sabe a poquito Dedos oxidados parecen doritos Si mi chica quiere, lo juro, me quito Vuelo estrellado como los mosquitos Eres tú mi luz, dame un besito Caeré en picado y yo me quito Vuelvo resertado por tu coñito Si tu veux ma gueule, ça dure longtemps On a à tomber, alors c'est bon On exprime le temps comme les Estoy cantando con mi primo neón, aquí derrochando cerveza para ¡Ah!